我有一个教手机摄影的朋友，教过我一个手机摄影的小窍门。他说啊，不管你怎么拍照，总之呢，你可以提高一点相机，你也可以蹲在地上拍，总之呢，就不要平视，不要像正常的眼光这样去看它。我问他为什么呀？因为他说，其实正常的眼光用眼睛看就可以了，照相就是要找到事情独特的那一面。我觉得学习也是一样的。还记得我们在以前谈到过学习的望远镜模式和显微镜模式吗？ 大部分人都被困在一个直接看事情的角度。那么，如果你可以不断的往里切，切得非常的细，你会看到完全不同的景观。又或者，你可以把它往远拉，拉得很远，你就可以看到一个大的全景图。这一周的职业定位啊，讲的就是这么一件事儿。大部分人呢，都会按照说，哎，工资收入，呃，今年要干什么目标这样的方式去界定自己的职业，这是个普通人视角吧？哎，你把视角拉一拉，就会不同了。 比如说，在更高一层，站在公司的角度，哎，看这个问题，你发现公司是一个玻璃金字塔。那么周二，我把它再拉高一层，拉到行业链的顶端，看这个问题。这个时候，你就跟一个 CEO 的角度差不多了。那么到周三的时候，我们把它再拉高一层，拉到行业之间的时代趋势的角度。这个时候，你就跟一个经济学家或者跟一个投资人，他的视角是一致的了。所以从这三个不同的视角，你可以看到完全不同的职业。 定位，我们来说说看关于职业定位的十个精华内容。第一个，确定自己的职业发展方向是最大程度的时间管理。很多人花了很多时间去捡钢镚儿、省小钱，省了很多的，比如说上下班的通勤时间呢，然后睡觉时间呢，却没有想过每天八小时的时间，你会交给一个完全不知道自己方向、不知道自己优势，也不太在意你成为怎么样的人。 其实每个人最好的方式是管好自己上班的八小时时间。那么第二，谈到了一个职业金字塔的概念。哎，把任何的组织啊透视来看，你都发现平面看上去它有八个功能区。不知道你还记得吗？你可以跟我回顾一下，包括了市场、销售、生产、研发、服务、财务、人力和行政。 从正面看呢，它其实是三个层级，底级是执行，中间是管理，顶层是决策。而你需要关注每一个组织的向上的电梯门开在哪里？开在哪儿呢？第一个开在了面对于核心部门的方向，开在了越核心的越头部的人越容易进入。第三个，如果你跟老板和同事关系好，有存在感，别人也许会邀请你上电梯。那在这样一个组织里面，该怎么样发展呢？我们提到了第三点，叫生涯试看。 而向上看可以提高更多的管理能力；向里看可以做得更加的精深；向左右看可以转换职能角色；而向外看，职业发展遇到阻碍，可以看看寻求一下外面的人力、技能和眼界的积累。那么第四，我们提到了职业价值链的分析，这就是从更高的角度去思考问题了。因为从老板的角度看工作，依然会被一家公司所局限；而真正的有自由职业态的人。 懂得站在价值链的角度看待自己的工作，哎，公司可以变，技能可以更新，但是行业需求和价值链条是变化很小的，所以通过价值链条来定位自己的竞争力和价值是会更加接近于本质，立于不败之地，也就是我们经常说的要以不变应万变了吧。第五，怎么样定位自己的价值链条呢？你可以问自己两个问题，首先是个价值制造的问题。 哎，我这个行业的核心价值到底是什么？它是被哪一个环节所创造出来的？而我在哪个环节？第二个问题是我该有什么样的竞争力才能够更加好的产出这个核心价值呢？把这两个问题问明白，你就能够清晰的看到自己在整个行业中间的地位。第六，有一个方法可以帮你更加好的看清楚这个价值链条的问题，就是双倍工资法。 你可以不断的问自己这个问题来倒逼自己的思考。如果我明年就离开这家公司，我的收入却会增长一倍，那是因为我在这一年其中创造了什么价值，展现了什么样的能力。你可以通过在招聘网站上面把自己的工作输进去，把工资乘以二，然后找到五到六个相关的大公司的招聘职位，把他们做一些这个职位描述的对比，你就会发现他们中间有一些共同点。 这些共同点跟你的差距，就是你这一年的努力方向。有人说，为什么是两倍呢？啊，因为如果是百分之二十或者甚至百分之五十，都有可能仅仅是因为跳槽公司的红利给你带来的。但是如果一年工资增长一倍，那一定是你的价值切实的有上升了。如果你还没有试的话，我建议你尽快的从今天开始就去试一试看。理解了组织，理解了行业，我们看看怎么样是进入一个行业的最好的时间。 前面讲的都是一个空间的定位，我们现在谈谈看时间的定位，因为时机实在是太重要了。对于创业和职业发展来说，最影响内在幸福感和成功感的，其实是你的职业价值观和你的发挥优势；但是你最影响外在职业成就的，其实是行业的选择以及时机的选择。所以每个人这一辈子都有三次左右进入最好时机、进入一个好行业的机会，平均每十年一次。 这个跟《孙子兵法》的思路是一致的，天时、地利、人和对应的就是时机、价值链和选好组织。第八，行业生命周期的概念。那什么是一个好的时间进入呢？我们提到啊，行业跟寿命一样，也是有四个阶段的，它有曙光、朝阳、成熟和夕阳的四个阶段。最好的进入时期呢，是曙光期结束进入朝阳期的那一个瞬间。 一直到朝阳期的后期，这个时候都有巨大的红利，不仅仅个人努力会有回报，而且会有巨大的红利。什么是红利？我给你举个例子哈，比如说前几年我的微博，我每天放在那儿不说话，每天也会增长三到四百的粉儿，这就是红利，因为呃是微博的平台的人数在迅速的上升。但是我并不建议小白直接的进入朝阳的前期，因为那个地方风险很大。 竞争极其的巨大，大牛进去比较舒服。那么小白当看到行业有朝阳期的时候，该怎么选呢？第一个，他可以选择细分市场，就是做比大牛更细分的市场。我举了好好说话和好好说情话的例子。第二个就是选择二级市场，哎，服务在一级一线拼杀的大牛们。比如说，呃，在做微信公众号这几年，你会发现给微信公众号评分的新榜反而火了。 第三个其实就是做三到四线城市，一线城市出现的机会在二三线城市、三四线城市会逐次的慢慢出现，带着一些成熟商业模式去那些地方也会非常的好。我举的是安踏的例子。第九，怎么样去选择一个适合自己的地域和城市呢？大城市的优点呢是可能性多、收入高、资源丰厚，缺点嘛就是竞争强、压力很大、没什么归属感，它就是一个竞赛场嘛。 你怎么可能希望在竞赛场中间找到麻将桌的感觉呢？那小城市就正好相反喽。如果你不太确定自己的价值观，不妨从体验可能性开始。我的建议吧是，年轻人至少先多去大城市看一看，能去北上广更好，能去纽约其实会更好。应该看看世界的中心，去全世界游历一下。最后面选择一个自己适合的、舒服的、开放度和文化氛围。总之，要追。 不要逃，你永远无法逃离些什么，一直到你有一天决定追寻些什么开始。第十条，呃，很多听我的专栏的人都知道，第十条是前面九条的心法。第十条是什么呢？就是不是每个风口你都要跟的。我们今天讲到了这么多的职业定位、组织的好站位、呃，行业的好站位、时机的好站位，但其实这都可能是你个人的风口，但并不是每个风口你都要进去。 在我自己的职业生涯发展中间，有很多的机会，非常的好。我特别理解进去就会百倍、十倍增长我的身价。但是，有的时候我看不懂，有的时候我就能看懂，但是我性格使然就不想接受。有这种情况吗？有的。其实这就是比运更强大的命。什么是命啊？你的家庭出身、你的优势、你的基因、你所说的教育、你的价值观，这一切的东西。 让你不愿意接受那个运，因为不是所有的风口你都要跟进，因为如果你进入这个风口，真的成为了飞起来的猪，你没有在台风离开之后长出翅膀的话，你只会摔得更惨。所以啊，为飞舞的人、进风口的人喝彩，同时静静的默默耕耘自己，静等自己的机会。所以从这个角度上来说，中国经常会说啊，一命二运三风水。 四积阴功五读书放在职业生涯里面，就是一就是自己的价值观优势，运就是职业的定位，风水其实就是好的站位。四积阴功五读书，广交人脉，好好学习是科学改命的好方式。好的本周职业定位就到这里。最后顺便说一句，这周我请了我的好朋友，也是中国最资深的生涯规划师赵昂老师啊，帮我们做咨询。 他一开始执意要义务帮我们做，后来我说不要，因为他的咨询其实不仅是贵，关键是很难约，他自己一个月才做那么一两个。他是那种呃接到咨询一直咨询到出结果，而不是按时收费那种老师。参与方式呢，你可以看看文章的结尾，我写的很清楚了。但是需要快一点，因为我们需要提前预约张老师的时间，所以到今天晚上八点钟就周五晚上八点钟会截止，要动作加快哦。 周六我们还会推送他的一篇文章，你们可以看看他的观点和功力。呃，他很重要的观点都写在一本书叫《人生拐角处》里边了。如果你实在约不上咨询，可以看看这本书。我还从他那儿搞了十本书送给大家。请记得，最大程度的时间和效率管理是对方向的管理。方向不对，努力很容易白费。